我在的这个地方呀，这就是一个部门的机关。上午呀，一个长者出来聊天，聊起了传谣的问题。最后他说，不敢乱传了，就像方斌那样，会有大麻烦的。他其中提到，他儿子是在这个关押方斌的看守所，他的卷宗已经移交到检察院。如果移交到检察院的话， 那就等着批捕，这就是有可能要判刑。